assalomu alaykum darsimiz qatnashchilari sizlar bilan bugun e, devorlar haqida revit dasturida devorlar bilan ishlashni o'rganamiz e, demak o'sha yana modelsdan new bo'limidan o'sha e, andazani ochib olamiz telegram kanal orqali tashlab berilgan andaza hop andazani ochib oldik demak devor devor bizda e, ribbon panelda tepada arxitektura bo'limida birinchi buyruq hisoblanadi wall inglizchasiga e, devor ustiga bossak bizda o'zi e, to'g'ridan to'g'ri devor buyrug'ini oladi bu yoqda properties bo'limida buni ustiga bosadigan bo'lsak devorni har xil turlari mavjud ya'ni devorni materiali uni qalinligi E, bilan farq qiladigan har xil turlari bor ho'p buni keyingi darslarimizda to'liq o'rganamiz hozir umuman devor o'zini qanday chizishni o'rganamiz demak devor olganimizda bizda o'sha e, to'g'ridan to'g'ri ribbon panelning oxirgi e, bo'limiga ya'ni modify bo'limiga kiradi bu yoqda devorni qay tarzda chizishligimiz ko'rsatilgan ya'ni mana bu yoqda line rectangle poligonlar orqali chizish hamma turlari bor buni hozir ham har bir turi bilan bitta bitta tanishib chiqamiz e, shuningdek e, modifi bo'limini umuman qanaqa buyruqlar borligi bilan ham shu devor bilan birga ko'rib ketamiz ho'p devor bosganimizda mana birinchi e, avtomatiski laynni oladi ya'ni to'g'ri chiziq layn to'g'ri chiziq degani to'g'ri chiziqda chizish bu oddiy shundoq sichqonchani chap tugmasini bosamiz qo'yib yuboramiz va o'zimizga kerakli bo'lgan joygacha olib boramiz tepasida o'sha razmerni ham ko'rsatadi yetti ming yuz yetti ming yetti yuz yoki buni o'zimizga kerakli bo'lgan joygacha tortib razmerda tortib yana chap tugmani bosadigan bo'lsak biza devorni o'sha razmerda qurib beradi ho'p yoki bo'lmasam yana devor olaman mana oldim yana o'sha laynni o'zi avtomatik oldi o'zimiz kerakli o'zimiz xohlagan razmerni klaviatura orqali yozishimiz mumkin masalan besh ming yuz besh ming yuz bu line orqali chizish edi mana yana devor oldim escape mouse orqatdan devor oldim endi keyingisi rectangle rectangle to'rt burchak degani bu o'zi umuman bu buyruqlar hammasi line rectangle poligon yoki mana bu arka hammasi avtokatda bor agar avtokatni biladiganlar bo'lsa e, buni tushunish oson bo'ladi bu darsni e, ho'p rektanglni olsak to'rt burchak chizadi xuddi avtokatdagi e, chap tugma bosiladi qo'yib yuboriladi va tort o'zimizga kerakli bo'lgan shaklga kelguncha razmerga kelguncha e, tortib keyin yana qo'yib yuboriladi endi buni buni avtokatdan farqli jihati devorni har bir chizig'ini alohida qilib berdi bizga buni foydali tarafi agar e, aytaylik e, ikkita yon tarafdagi devorlarni bosadigan bo'lsak ularni o'zaro bir biridan bo'lgan uzoqligini ya'ni ikkita yon tarafdagi devorni bir biriga nisbatan bo'lgan e, razmerini o'zi ko'rsatadi va shu yerdan o'zgartirish mumkin masalan to'rt ming besh yuz turibdi mana boshqatdan escape'ni bosdim aytaylik bu devorni o'zgartirib uzoqlashtirmoqchiman ya'ni o'ng tarafga uzoqlashtirmoqchiman bosdim to'rt ming besh yuz yo'q menga e, olti ming bo'lsin deydigan bo'lsak o'sha razmer ustiga bossak e, o'zgartirishimiz mumkin shu yerga yozamiz olti ming mana belgilagan devorim uzoqlashdi xuddi bu yoqda ham xuddi shunday tepa va pastdagi devorlar ham xuddi ikki ming yetti yuz mana pastdagi devorni yana ham pastga tushirmoqchiman bosdim razmer kelib chiqdi o'sha razmer ustiga bosadigan bo'lsam aytaylik to'rt ming va enter hop rektangl bilan tanishdik endi yana devor ustiga bosamiz keyingi buyrug'imiz bizda ikkita poligon e, ya'ni aylanaga tashqi tizilgan e, aylanaga ichki tizilgan mana rasmini ham ko'rsatib qo'ygan va keyingisi aylanaga tashqi tizilgan e, bu geometriyada o'zi poligonlar poligon o'zi e, to'rt e, umuman geometriyani shaklini sonini bildiradi masalan burchak ham o'zi asli ham poligonlar hisoblanadi ya'ni to'rtta burchakka ega bo'lgan poligon bu yerda poligon besh burchakka keltirib qo'ygan olti burchak yetti burchak ketaveradi ho'p aylanaga mana ichki tizilgan o'zi mana aylanasini ham rasmini ko'rsatadi yoki tashqi tizilgan bunda ham xuddi rektangl singari razmerini o'zimiz yozishimiz mumkin klaviatura orqali yoki hamda o'zimizga kerakli bo'lgan razmerga kelguncha tortishimiz mumkin alinaga ichki va tasti tizilgan bunda ham shu alohida devorlari mana keyingisi yana bu aylana bu oddiy sirkl aylana aylana ham xuddi shu poligonga o'xshagan olinadi markaz o'sha aytmoqchi bo'lgan aylanamizni markazi belgilanadi va radius razmerda tortiladi bu, bu e, revit buni diametr emas radius bo'yicha hisoblaydi bunda ham o'sha klaviatura orqali o'zimizga kerakli bo'lgan radiusni yozishimiz mumkin kiritishimiz mumkin yoki o'zimiz xohlagan radiusga kelgunicha tortib keyin yana chap tugmani bosishimiz mumkin masalan besh ming bo'lsin radiusi enter e, ho'p bu aylanani ham poligon va rektangl singari alohida qilib beradi ya'ni ikkita bo'lakli bitta bo'lak yarim aylana ikkinchi bo'lak yarim aylana lekin buni bitta bo'lagini bosganimizda e, revit buni полный aylanani belgiladi deb tushunadi masalan agar mana bu radiusni besh ming emas olti ming qilib bergin desak faqat e, mana bu bosgan aylanamiz aylanamizni arkani emas ikkinchi tomonni ham olti ming qiladi to'g'ridan to'g'ri ho'p endi keyingi buyrug'imiz bizda e, arka bu arkani ham mana ko'rib turgan to'rt xil uslubi bor birinchisi e, uchta nuqta orqali arka yasash e, olamiz arkani oldik chap tugma orqali birinchi nuqta ya'ni o'sha arkani radiusini birinchi nuqta arkani boshlanish nuqtasi boshlang'ich nuqtasi ikkinchisi tugash nuqtasi va uchinchisi o'sha boshlanish va tugash nuqtasini o'rtasidan olinadi bu arkani radiusini belgilab beruvchi e, nuqta hisoblanadi uchinchi nuqta o'sha o'zimizga kerakli bo'lgan radiusda mana radiusini ham ko'rsatib qo'ygan e'tibor bergan bo'lsalaring radiusi o'zimizga kerakli bo'lgan radiusda e, chizib olishimiz mumkin yoki yozishimiz masalan to'rt ming to'rt ming radiusli arka ho'p keyingi arkamiz bizda e, bu ham uchta nuqtali arka faqat bunda bundan oldingisidan farqli ravishda bundan oldingisida birinchi boshlang'ich nuqtasidan boshlanganda endi bunda radiusini birinchi e, nuqtasini qo'yib olamiz hop radius o'zimiz kerakli bo'lgan radiusga tortamiz yoki yozamiz uni farqi yo'q masalan to'rt ming to'rt ming radiusli bosdik endi boshlanish nuqtasi va tugash nuqtasi faqat bu bir yuz sakson gradusgacha ishlaydi undan ortiq emas e, chunki undan oshsak uch yuz oltmishgacha bo'lgan bo'lsa yana aylanib bo'lib qoladi shuning uchun bir yuz oltmish gradusgacha ishlaydi mana e, tepada gradusni ko'rsatib qo'ygan o'zimizga kerakli bo'lgan gradus olib kelib mana ham bo'ladi aytaylik menga to'qson gradusda chizib ber to'qson mana ya'ni mundoq e, chizib o'tkazadigan bo'lsak mana bu yerda to'qson gradusli burchak hosil bo'ladi ho'p keyingisi ya'ni wall keyingi arka arkamiz bu e, bu e, to'g'ri laynda chizilgan devorlarni e, rad burchagini radius qilib beradi masalan boyagi laynda chizib ko'rsataman layn chizdim bittasi mm, vertikal ketgan layn bo'lsin ikkinchisi gorizontal ketgan layn mana o'shani to'qson gradusda emas qanaqadir e, aylana qilib ulamoqchiman shunda bu yordam beradi qanaqadir egri chiziq bilan olaman buni chizaman buni chizaman mana egri chiziqda qandaydir bizga to'qson gradus bo'lsa egri chiziqda chizib berdi shu e, holatlarda bizga bu arka kerak bo'ladi keyingi arkamiz oxirgi arkamiz bu ham xuddi shunga o'xshagan faqat bunda o'zi to'qson gradus bo'lib ulangan e, laynlar laynda chizilgan devorlarni bizga e, radiusli ko'rinishda qilib beradi mana o'zi to'qson gradus turibdi devor oldim mana oxirgi arkani fillet arkani o'zi avtokatda ham bor fillet xuddi shunaqa e, sal ishlash prinsipi boshqacharoq bu yerda fillet arkani oldim va o'sha ikkita devorni belgiladim mana birinchisi ikkinchisi va bizga e, radiusini ko'rsatadi ha radiusini ko'rsatadi ya'ni markazdan uzoqligini o'sha o'zimizga kerakli bo'lgan radiusda olib qo'yishimiz mumkin masalan mana bizga o'sha